Tava vendo que as fotos e os cartões postais da viagem que a gente fez. Eu tô indo embora. Como assim? Tá indo pra onde? Eu cansei. Cansou de quê? Cansei de você fingir que a gente não existe, de você não me beijar na frente de todo mundo. Não, mas as pessoas não querem ver isso. Isso é só uma desculpinha esfarrapada pra você justificar o seu preconceito. Não é bem assim, é diferente. Não é nada diferente. A classificação indicativa é exatamente a mesma para o beijo entre um homem e uma mulher e um beijo entre dois homens. E tem homens e mulheres se beijando aí o dia inteiro na televisão. Vamos esperar até as 10 da noite? Hein? Por favor. Fica. Eu fico. Mas é só com uma condição. Sem visibilidade não há aceitação. Uma TV sem preconceitos ajuda a criar uma sociedade sem preconceitos.